Sampung taon na akong kumukuha ng litrato. Nakunan ko na ang mga sikat na artista, rock stars, at kung sino-sino pang mga celebrities sa showbiz at politika. Pero ang tinuturing kong pinakamahalaga kong trabaho ay yung mga kuha ko ng mga di kilalang tao sa mga minahan ng diwalwal, bulubundukin ng arakan, at kung saan-saan pang liblib at malalayong lugar. Nitong nakaraang taon, nagkaroon ako ng kakaibang assignment. Napaalala sa akin na hindi nga yata talaga ako pwedeng maging periodista. Nahihirapan kasi akong dumistansya sa mga kinukunan ko. Matagal nang tapos ang trabaho, pero bumabalik-balik pa rin sa aking isipan ang mga mukha at boses ng mga batang natagpuan ko sa Cebu, Ormoc at Dipolog. Parang eksena mula sa massacre movie ang naratnan ko sa isang slaughterhouse sa Cebu. Nakabibingi ang pag-iyak ng mga kinukuryenteng baboy at umaalingasaw ang pinaghalong amoy ng tae, ihi at tugo ng mga hayop na kinakatay. Kung tutuusin, ito na ang pinakamagandang katayan sa buong dalawigan ng Cebu. Moderno daw ito dahil gumagamit ito ng mga makina sa pagkatay ng mga hayop. Matapos kuryentehin at kunan ng dugo ang mga baboy, nilulubog ito sa kumukulong tubig bago ahita ng balahibo. Ang pagkatay ng baboy ay ginagawa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw para makaabot ang karne sa palengke bago mag-umaga. Kaya nagtataka kami kung bakit sila nandito. Alam ba ito ng mga magulang nila? Bakit sila pinapayagang manatili dito? Gabing-gabi na at tila mapanganib ang lugar para sa mga bata. May mga mamang matador na may tato. Dala-dalawa pa ang kutsilyo na nakasukbit sa baywang. Walang tigil ang pagdanak ng dugo dito. Dito namin nakilala si Tikboy. Siyam na taong gulang. Napapaligiran siya ng mga baboy na nakabitay nang una namin siya nakita. Nagtaka siya noon, tapos naaliw nung nakita niya ang aming kamera. Huwag mo itong pansinin, sabi ko. Gusto ka lang naming makausap. Anong ginagawa ng mga bata dito? Eh, Ibig tayo na ako nag-iskisa, nagang ganabalibo. Iskis, eh, kahit nga makuha. Pag nakabitay na ang baboy, nakatay yan kasi marami pang balahibo. Mahirap kasing tanggalan yan, lalo na pagtuyo. Binubuhusan namin ng tubig para mas madali. Ang mga batang matador, ang tagaahit ng natitirang balahibo ng baboy na hindi kayang linisin ng mabuti ng makina. Marami pang natitira, lalo na sa nguso, tenga at tiyan. Ayaw nang mamimili ang mabalahibong baboy, kaya talagang inuupahan ang mga bata para makinis na makinis ang balat ng baboy pag ibinenta. Magkano naman ang binibigay sa inyo? Wala ka naroon sa Wala. Yan lang taba. Pag sinabi ng may-ari, sige, kumuha ka ng taba. Kukuha ako ng taba. Minsan, sinasabi ng amo ko, kumuha ka ng laman. Kukuha rin ako. Doon sa may liig. Pag sinabi niya, umuwi ka na, uuwi na ako. Yan lang trabaho ko dito. Magdamagan. Magbantagay. Walang tsak na sweldo ang mga bata rito. Pinapayagan lang silang humiwa ng konting taba, litid o laman sa inaahita nilang baboy, pero konti lang. Baka mahalata ng may-ari ng baboy o ng manager ng katayan. Yun lang ang bayad sa kanila. Ay, naid na. Kailangan matalo sa mga kutsilyo namin. Pag di mo hinasa, hindi tatalab pagdiwa mo sa taba at laman. Pagkuha ko ng litid, hindi maiwasan yung disgrasya. Dumiretso ang kutsilyo. Nasugatan ako. Pero hindi naman malalim. Anong kinamot mo dyan? Betadine. Ginamot ng mama ko. Linagyan pa nga niya ng plaster. Sabi ko, tanggalin mo na lang ma. Maliit lang naman. Malayo pa yan sa bituka. Mayuginis na eh. Pwede ka palang maaksidente dyan sa katayan? May slide. Mataga ka, nagamurag po tao. Sama. Aba, oo. Pwede kang madulas. Mabasa ka ng eh. bakal. Sugatan. Matalimsi ka ng tae. Mapasok. Oh. Kuha mo mong dali ba? Murag init ba? Pasok ka dali. Mapasok? Saan? Mainit kasi ang baboy na galing sa stockyard. Oh, kasi nilulublog ang baboy ano sa parang swimming pool na kumukulo. Eh, mainit na mainit yan. Pwede ka mapasok. Init kinis na pasok ka dali. Ito lang ang pinag-iingatan ni Natikboy at ng mga kasama niya. Ang huwag silang masugatan, madulas o mapaso. Ayaw din nila kapag masyadong malaki ang tinataboy nilang baboy galing sa stockyard. Kayang-kaya daw silang kaladkarin ito papunta sa katayan. Pag nangyari daw yon, para na rin silang baboy. Pag tumagal-tagal ka nga sa katayan, mapapansin mong kahawig na ng mga batang matador ang mga hayop na kinakatay nila. Yung isang ang kasama ni Tikboy, si Dio, hindi na tinigilan ng mga langaw. Halos wala kaming nalaman tungkol kay Dio. Mahiyain kasi ang batang ito. Panakaw lang ang mga kuha namin sa kanya at ayaw niya magpa-interview. Ang alam lang namin ay 14 anyo siya at matador din sa ibang katayan ang tatay niya. Nandito si Dio gabi-gabi. Tagakatay ng baka ang amo niya, kaya dito siya sa bakahan, tumutulong sa iba't ibang gawain. ang batang ito na halos butot balat na lamang. Gaya ni Tikboy, wala ring tsak na sahod si Dio. Ang kita niya sa magdamagang trabaho ay ang mga tabang nakadikit sa balat ng baka. Sa amo niya napupunta ang balat, sa kanya naman napupunta ang tabang nakadikit sa balat. Kaya pinagtsatsagaan talaga ni Diyong hiwain ng Blaine ang taba dahil ito lang ang kita niya sa gabing ito. Bandang alas tres na ng madaling araw, tapos na ang trabaho ni Dio dito sa katayan. Sasabay siya sa motor ng amo niya papunta sa Carbon, ang pinakamalaking palengke sa Cebu. Tulog pa ang buong syudad Malamig ang hangin sa umagang yun ng Nobyembre. Walang maisuot si Dio. Sa pagkakuba niya ay hindi ako magtataka kung may sakit siya sa baga o TB. Hindi ba nakakatakot magtrabaho sa gabi? Hindi naman. Hindi naman. Maliwanag naman eh. Natatakot lang kami mauli ni Victor yung negosyo namin. Si Sir Victor, yung nakasalamin, siyang nanguhuli ng mga negosyo namin. Pag nahuli kami negosyo Papagalitan kami. Hindi na kami papapasukin doon. Doon lang kami takot na mahuli ang negosyo namin. Anong negosyo? Negosyo. Yung karneng binibenta namin, yun ang negosyo. Ito ang sinasabing negosyo ng mga batang matador. Sa tatlong kilong taba na naipon niya sa katayan kanina, kikita si Dio ng 70 pesos. Yun lang ang katumbas ng pagod at puyat para sa trabahong hindi nararapat sa bata. Alas 4 na ng madaling araw. Habang unti-unting nagigising ang palengke, patapos naman ang araw ni Dio. Matutulog na siya pagkatapos niyang mag-almusal. Parang mga paniki ang mga batang matador. Gising buong gabi, tulog buong umaga. Gabi-gabi silang nasa katayan maliban na lang kung Huwebes Santo o Biyernes Santo. Dahil wala namang pasok sa gabi, lahat sila'y hindi na nag-aaral. Hindi pambihira ang kwento ni Dio. May ilang milyong Dio pa sa iba't ibang sulok ng bansa. Karamihan sa kanila'y nasa probinsya, nagtatrabaho sa mga bukid at asyenda. tawag sa kanila ay mga hornal, mga manggagawa sa ekta-ektarang tubuhan ng ormok. Kagaya ng mga sakada na negros, wala silang lupa. Nagtatrabaho na lang sa kung sa ang asyenda. Kung saan may nagpapatanim, nagpapaani, o di kaya'y nagpapatabas ng damo, nandoon sila. Pagtapos na ang trabaho sa isang lugar, maglalakbay na naman sila para maghanap ng ibang asyenda. Naglalakbay silang kami, pamilya Pati mga bata ay kasama. Nagbibitbit ng gulok na kung tawagin nila dito ay machete. Dala ang matatalas na machete. Tinatabas ng mga batang hornal ang damo at talahid na tumutubo sa tabi ng mga tubo. Karamihan sa kanila ay 13 hanggang 15 anyos. Pero kahit na yung pinakamaliliit at pinakabata sa kanilay, pwede na rin pakinabangan sa asyenda. Sampung taon na si Delena. Ang trabaho niya at ng iba pang maliliit na bata ay ipunin sa isang tabi ang mga damong naputol ng mga batang may machete. Tapos, itinatapon nila ito. Dalawang taon na siyang nagtatrabaho bilang hornal. Wala rito ang mga magulang ni Delena ang kasama niya ay ang tatlo niyang kapatid na lalaki. Sabi ni Delena, pumupunta lang daw dito ang nanay niya tuwing linggo para kolektahin ang sweldo nilang magkakapatid. Sa imo pag-journal diri unsa may mga lisod niya trabaho? Usahay lisod paghakot. Hakot sa unsa? Siot. Siot. Kanos ama na lisod maghakot sa siot? Kanang odto. Kumikita si Nadelena ng 26 pesos bawat araw. Maliit lang, sabi ng kapatas niya. Dahil kaunti lang naman ang nakakaya ng mga bata. Gusto pa sana ni Delena ng mag-aral, pero pinatigil na siya ng kanyang nanay. Sabi niya, hindi man lang siya nakatapos ng grade 1. Pas kailangan itakog. Tulog ko adlaw sa hidokaya kuan sa tulos sa adlaw ang trabaho. Sugot ka ana? Sugot unta. Na anong undang ka? Paundang ko. Narinig ko na ang kwentong ito mula sa ibang mga batang manggagawa. Pinapa-absent muna sila ng mga magulang nila ng isa o dalawang araw pagpanahon ng pagtatanim o pag-aani. Kaya dalawang araw sila sa asyenda, tatlo sa eskwela. Kaya lang, pag dumami pa ang trabaho nila, nababaliktad na. Dalawang araw na lang sa eskwela, tatlo sa asyenda. Hanggang tuluyan na silang pinapatigil sa pag-aaral dahil sayang din daw yung mawawalang kita. Anak lang nga, trabaho lang para kaimpasta sa utang. Kanyag dili mo manarbaho? Panalan. Di ka po nakapanggur na yan. Mm. Di pa nakamundang. Mm. Sa mainit kong buhato. Eskwela. Di mabura sa isip ko ang titig ni Telena. Sampung taon pa lang siya, pero parang pagod na sa buhay. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Delena na mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang. Ang sabi niya ay tanggap niya ang lahat dahil may malaking utang daw ang pamilya niya na dapat pagbayaran. Paano kaya nangyari na ang isang batang gaya ni Delena ay may utang ng pinagbabayaran? Anong klaseng buhay ang dinadanas niya? At ng libo-libong mga batang hornal sa mga asyenda. Ang sabi ng mga bata, hindi daw pirming may trabaho sa asyenda. Pag natamnan na, nalagyan ng abono at natabasan ng damo ang katubuhan, hinihintay na lamang nilang tumaba ang tubo bago ito anihin. Sa panahong ito, wala silang trabaho, walang sweldo. Para makaraos, umuutang sila ng bigas sa mga asyendero. Kaya pagdating ng anihan, baon na sila sa utang. Noong unang panahon, pinagawa ng isang asyendero ang mga bahay na ito para sa mga tauhan niya. Dito nakatira ang mga batang hornal kagaya ni Sito, 14 anyos. Walang tubig rito. Iniigib pa sa malayo. Wala rin kubeta ang mga bahay at sira-sira na ang mga bubong. Maaamoy mo ang kahirapan sa tahanan ng manggagawang hornal. Ang nanay at tatay ni Sito ay mga hornal din sa asyenda. 45 anyos pa lang ang ama ni Sito, pero baldado na siya matapos mahulog sa truck na pinagkakargahan ng inaning tubo. Walang nagawa si Sito, kundi sumama sa nanay niya para manghornal na rin sa asyenda. Mandagdagan man lang ang 40 pesos bawat araw na kinikita ng nanay niya. Tumigil si Sito sa pag-aaral. Ang sabi ng tatay at nanay ni Sitoy, hindi nila kagustuhan ang nangyari. Ako, wa ko magkuhan nga mo trabaho gid untaan ako anak ba sa kuan ba. Ako ang tagi gusto mo eskwela siya. Karon dahil usa ka kuan nga pag-eskwela niya, kini ang kuan ing siya ahma hindi na lang ka kung eskwela mo hinadtong grade 3 pa siya ko eskwela doon kay man na lang maka grade 6 kay wat na ba lang nga una adi ay tayo makatatrabaho ta kamay niya, makangadto na ko sa high school. Siya, ah, kana na ang murama, na ang kuan kaayo maay, murag di sad kaayo ko kakaya sa kanang mga leksyon, ni ko kamao kaayo. Kagaya ni Sito, maraming batang manggagawa ang nahihirapan sa klase dahil madalas silang umabsent para magtrabaho. Pag hindi na sila makahabol sa klase, tuluyan na silang nagda-drop out. Ang lolo at tatay ni Sito ay hindi nakawala sa kahirapan ng paghuhurnal. Grade 3 lang ang inabot ni Sito. Kaya hindi ako magtataka kung ito na rin ang magiging kapalaran niya. Batang hornal ngayon, hornal na lamang sa habang buhay. Ang buhay ni Sito ngayon at ang buhay na hinaharap niya ay nakagapo sa tubuhan at sa utang. So, so buhay trabaho din sa sinda. Wala na eh, naman pinapatrabaho sa asyenda eh, kasi matataas na mga tubo. Ano pang matatrabaho namin doon? Paano na kayo? Naglisod kita. Talagang nahihirapan kami. Eh, ang inutang namin bigas ng isang buwan, panlimang buwan pa lang yun. Pero hindi na kami pinapautang. Sa mata mo mapapansin at pag nagsalita sila, parang hindi na bata. Sa murang edad, nag-aalala na ang batang hornal kung maisasaing pa sila mamayang tanghalian o hapunan. Pero pag pinansin mo naman ang kanilang tayo, magkakamali ka rin sa edad nila. 14 anyos na pero mukhang 10 taon pa lang. Kulang daw kasi ang kinakain at mabigat ang trabaho, kaya hindi lumalaki ng husto. Napandak sa paghornal, sabi nga nila. Hindi lang ito ang pinagbabayaran ng mga batang hornal. May panganib din sa pagtatrabaho sa asyenda. Bakit kailangang matalas na matalas ang mga machete nyo? Parang sa bot, habulan na. Para maputol kagad ang damo. Kung mapurol yan, matagal. Lalo na yung damo nakipikipi. Pipikit lang yan. Kala mo, patay na. Pero kinaumagahan, buhay na naman. Dahil hindi na naputol ang ugat. Kung mapurol ang machete mo, Maabutan ka ng oras kung arawan ng sahod. Matagal kasing maputol ang ugat. Mahihiya ka rin sa mga kasama mo kung mabagal ka magtabas. Pwede ka pang pagalitan ng kapatas. Baka di ka man. Na, patay ka sa kapatas. Ano ba naman? Karas-karas kayo paghapon. Magkakagalit sa maghapon, lalo na pag tinamot mo. Makatik kasi ang galit sa dahon ng tubo. Nagdudugo. Pero konti lang naman. Parang linya lang. Hindi nga tayo takot masugatan ng machete. Yung pang magali sa tubo. Masama ito sa machete ka nalabang garas-ras tubo. Bakit? May nasusugatan ba sa machete? Meron. Yung pala si Richie Saransan. Si Richie Saransan, Batang Hornal, Sampung taon pa lang siya nang nagsimula siya magtrabaho sa asyenda. Nagtataba siya ng damo at naglalagay ng abono. Pagkatapos na isang taon, kaya na niyang mag-ani ng tubo. Ngayon, sa edad na 15, kaya na niya kahit anong trabaho sa tubuhan. Buwagay, gagawin pa tayo. Trabaho na. Sa amin nga, maliliit pa, nagtatrabaho na. Halos di pa kaya ang machete. Nagtatabas na ng damo. Sumasama-sama yan sa tatay nila. Lagi sa nga hago yung Minsan, pagod na pagod na kami. At hindi ang init. Tapos biglang uulan. Pagkagabi niyan, makinig ka sa lagnat. Inom ako ng tabletas. Inutang good ni nanay. Eh, Naawa rin naman ng Diyos, gumagaling ako. Oh. Kinabukasan, nasa tubuan na naman ako. Talaga? Nasay, makautang mi. Pag may utang kami, grabe ang pagsisikap namin sa trabaho. Pagkasabado, sweldo na. Ibibigay ko sa nanay ko. Pero wala na siyang inaabot sa akin kasi may utang kami. Ana, ali may tagaan kay adi ko tagaan kay. Halimbawa, kumita kami sa nakaraang linggo ng isang daan. Tapos ang konsumo namin, dalawang daan. Sa susunod na linggo, pabanat kami sa trabaho. Patay-patay, Gyud. Pero hindi pa rin bibigyan ng pera dahil may utang nga kami noong nakaraang linggo. Pinambili ng bigas. Kaya yung kinita namin, halos pambayad lang din ang utang. Sorry na lang kung mahulog ka sa hagdan ng truck pag nag-ani. Pwede kang ma-disable. Kung matuluyan, aw, didbul. Di ko alam kung nagpapatawa lang si Richie. Kanya naman tayo mga Pilipino. Pag sa tingin natin ay di mababago ang sitwasyon, ginagawa na lang natin itong biro. Ang sabi nga ng marami, mahirap kasi ang Pilipinas, kaya merong mga batang manggagawa. Ang katwiran pa nila, hindi pa nga abuso ang pagtulong ng mga bata sa mga magulang para makaraos sa kahirapan. At kahit sa ang sulok ng bansa ka naman daw pupunta, meron talagang mga batang manggagawa. Natural daw ito sa isang bansang mahirap, kaya walang dapat ikabahala wala na tayong magagawa. Tama kaya sila? Nagiging tama ba ang mali dahil laganap ito at tanggap ng karamihan? Bumiyahe ako galing sa Ormoc, dala-dala ang mga litrato ni Nasito at Delena. At maraming tanong na gumugulo sa aking isip. Paano na sila? Wala na ba silang karapatang maglaro at mag-aral dahil mahirap lang sila? Doon sa Mindanao, natagpuan ko ang kasagutan sa isang maliit na pier sa dapitan. May nakilala akong mga bata sa pier ng Pulawan. Si Muklo, bungi at malakas magsalita. Singkit ang mga mata. Siliting, parang badyaw, naninilaw na ang buhok sa kakaligo sa dagat. At si Bobby, tisoy at guwapo, magaling tumira ng lata. Sa una naming pagkikita, Di sila naiiba sa ibang mga bata. Walang inaalala, masigla at tuwang-tuwang naglalaro sa hapon yun. Pero niyaya nila akong bumalik sa pier pagkagabi. Bakit? Anong ko pa. Basta, sabi nila, kung gusto mo talaga kami makilala, puntahan mo kami rito mamayang gabi, alas 7. Alas 8 na, pero di ko makita ang mga bago kong kaibigan. Nasaan kaya sila? Baka napagtripan lang ako ng mga bata. Naisipan kong kumuha ng litrato sa paligid habang hinihintay ko sila. Kararating lang ng isang barko na may kargang semento galing Iligan. Abalang-abala ang mga kargador sa ginagawa nila. Masyado palang maalikabok ang pagdidiskarga ng semento kaya balot na balot ang mukha ng mga kargador. Palapit ako sa barko nang mapansin ko ang maliliit na hugi sa dilim. Hindi ko halos mamukhaan ang mga batang kanina lang ay tuwang-tuwang nagtutumba preso. Hindi pala nila ako inindyan. Ito ang gusto nilang makita ko. Nabigla ako sa nakita ko sa gabing yun. Ang mga mamang kargador ang tagapasa ng semento. Dala-dalawa pa sila nagtutulungan. Ang mga bata naman ang tagakarga ng sako ng semento mula sa ilalim ng bodega palabas ng barko. Naunsa naman ni. Bakit mas mabigat ang trabaho ng mga bata kaysa sa matatanda? Nasa bandang ilalim ang bodega ng barko kaya wala gaanong hangin nakakapasok dito. At sa sobrang alikabok, parang nakakatakot ring huminga ng malalim. Maalikabok, madilim, mainit at maalon sa bodega ng barko. Paano nakakatiis ang mga bata dito? nagtatagal ang barkong Ana Cristina sa Pulawan. Sa susunod na araw, may iba na naman itong patutunguhan. Kailangang maubos kaagad ang laman ng bodega. Aabutin sila ng hating gabi sa pagdidiskarga. Kinabukasan, maaga silang magsisimula. bawat sakong karga nila ay tigko 40 kilos. Mas mabigat pa yata ang mga karga nila kaysa sa kanila. At sa biyaheng ito, magdidiskarga sila ng labing dalawang libong sako ng semento. Parang tubibo ang paikot-ikot na paghakot ng semento. ng katawan, matinding pagod at gutom, di ko sila masisisi kung nagkakainitan na ng ulo sa loob ng bodega. Eh. Eh. Tuso talaga ang mga matatanda rito. Pagdating ng pananghalian, biglang natigil ang pasahan ng mga kargador. Yung pala, kumakain na ang mga matatanda. Pero ang mga bata, hindi pinauwi. Pinaghintay lang sila dahil babalik daw naman sila kaagad. Buti na lang at alisto itong si Anding na bumili ng tinapay sa tabi-tabi. Panawid gutom daw, sabi niya. Alauna na ng hapon. Di pa nanananghalian ang mga bata. Pas mo, me! Kaya alauna, tagong pagsugod ko na alas 8. Giyuma na mo kan, alauna. Pas mo, yun. Pas mo, yun may Gani, di, di man mo ko ng kapates. Kapates. Kapatas. Kapatas. Di man mo, paano sila mo limit, paano sila mo sugot. Basta mo ulit, me. Di mi tayo Nagahuga-huga lang kami ng timing. Huga-huga kami ng timing bakit? Wan, atong kami niya, ninguli mi. Yo, ulit sa miyo. Asya. Ah, ano bumalik ugma? Magbalik na pag-ugma. Dili tayo niya patarbawon. Nilokos namin trabaho para... Gigulat man ko niya. Eh, kwarta, gigipagita na mo para makiswilag, para makiswilag tiwas. Dili mo na mga mag-ugma! na, na, sa wakas, pinag-break din ang mga bata. nag ang patutunguhan nila sa tindahan ni Lola Marcela. Masarap daw kasi ang tuba rito. Kana mo gisoy kasi min tuba para dili mamili tubaga kana mao mo inom tuba. Kay ma inom na mo tuba kana si min tuba dalos usa man. Bilis man. Bilis mo si min tuba sa tuba. Mawala sa Oh, mo na. Bilis siya matapot sa baga. Natutunan ito ng mga bata sa kapatas nila. Sabi ng mga nakakatandang kargador dito, ang tuba daw ang proteksyon nila laban sa sakit sa baga na nagmumula sa pagsinghot ng semento. Ewan ko lang kung totoo. Ang alam ko, matapos ang ilang basong tuba, handang-handa na ang mga batang magkwento tungkol sa buhay nila. No! Diyos ko! pag-ibig ko. Oh, Diyos ko! Mm. Noong sabli ako kinabuhi, karon. Lahubog, diba? Di, di man ka ko lang kung binitalan, usahay dili mo kakaon, usahay mo kakaon, mami. Nga, magtrabaho na lang ko, tabang na lang ko sa kung binitalan kay akong papa. Hubog man, ulihan naman akong mamagkulatahon. Ay, ako. <laughs> amahan away kita usag nasa loud mo naga ako trabaho lang ko logos ako no ganoon ko nga loon ako mga ginikanan ba ulit pinangita magbulat magbulat sa init ang barko magrindagan looy ko ba Namo, trabaho lang ko yun Roller din ka na karyola ibo mga anak uban narbaho oh? trabaho ng buko ang pangita sa akong amahan usaraman karyaraman namo tabang lang kong pangita niya Kaon sa mga anghon. Iya. ang mangod. Ako lang nitabang o paniyaw. Kung mangod, ipa, tinodog eskwela ka. Kruhan po inigasto nila. Ay, kay pagdunggo. Pa eskwela may anak pagkabuntag. Kitaan man mo na may nidunggo. Nanggid mi sa maestra, ingon maestra nga. Hindi mo makatrabaho kung ma... Kung, kung ma, kurot na ang kuhan, kung wala na ang karga siminto, balik lang po mag-eskwela. Mm. Nya pagka kuan ato kauman siminto na lang po ni sunod, sunod-sunod ba na Rundal na lang noon eh. Masuko yung mga isda. Suko. Wala. Naman. Kung eskwela migbalik, ilang man po mig ano. Sawayon. Ako nga mig. Iglo na mig absinot sa kay bunot. Absinot to sa kay bunot. Absinot pa pala absinot. Tagi bila ka bulan absin niya. Na mga absin ba mga absin. Hindi na lang kung eskwela. Ang ulan mig. Ikaduha, ingon ang akong ginagawa. Musugot mo mga eskwela, walay kaon. Ah, dapat po na magsilbi mo. Matay po tayo ng... Kaya pa may punta, kaya pa may punta ng sim... Anang kwan, ng kaon, walay kaon. Laliman dyan ka Kwan, buntag taman hapon, walay kaon-kaon. Hindi ko lang alam kung saan hihimatayin si Bobby. Sa pagpasok sa eskwela na walang almusal o sa bigat ng trabaho niya dito sa Pierre. Sandaling-sandali lang ang kanilang pahinga pagkatapos babanat na naman. Sa tila walang katapusang paghakot ng semento. Limampung kargador ang bumubuo sa grupo ni na Bobby. Kaya ang tansya ko, bawat batang nandito ay maghahakot ng dalawang daan at limampung sako sa loob ng isa't kalahating araw. Hindi biro ang pasani ng mga batang kargador. At lalong hindi biro ang liit ng kinikita nila. 75 sentimos lang ang bayad sa bawat sakong na diskarga. Paghahatian pa yan ng 50 kargador. Bakit parang mas mabigat ang trabaho niyo kaysa sa mga matatanda? Sina ko nami kadaog ko no. Namin eh, ah. na lang ko nang mulok do ko nami. Sa ang kabahay na mo, mulok do lang yung nagagay. Iniglog, iniglog do sa madag ko, iniglog eh. sa ko. Ranitag kami tigdawat. Nga, at, ma, kung paano to, ah. itsa, itsa, itsa pa man, abugabog man to. Hindi man gun, may kadaw pa lang suminto, itsa na maglayo gun. Kaya kan, kadaw lang. Da, sakto na maglawas, sakto bukog. Parang mahirap paniwalaan ito. Kuhang-kuha ng kamera ko ang lakas ng mga batang nandito. Aminin man ng mga kapatas o hindi, Gustong-gusto nila na ang mga bata ang magkarga dahil maliliit sila, madaling pasahan ng sako na diretsyong babagsak sa kanilang ulo. Pinasa ng matatanda ang pinakamabigat na gawain sa mga bata. Hindi kasi umaangal ang mga bata, masunurin, at kahit maliit lang ang sweldo, hindi nagrereklamo. Wala sila mga benepisyong hinihingi at kung menos ang trabaho, madaling tanggalin. Alexander! Anong ugali ng kapatas nyo? Saka na si Pinoy, isog mo na. Kayo, daming tao niya, dakong tinog. Nigba, atra ka mo! Mahala na. Ninaikan ba, Adron? Mulok doon siya. Maunay nga uli. Eh kami, banat na ba? Gamay lang tao, mutabang siya. Jagang tao, di mo siya mutabang. Tabang. Isang hapon, natagpuan namin ang mamang nilibak ng mga bata. Mm-hmm. mm-hmm. Ito pala si Pinoy, ang kapatas ng mga batang kargador. Nga mga bata man imong gikuha nga laborer. Kami dili mo gusto mga bata kay kana may palasina sa among libro yun. Ang mga ginikaran na hangyo kay pagka, man, standby man ang Mga awat niya, dahil patarbaho nung kasimbawa. Pangulik ka daw sila sa ilang sweldo. Humana sila kisuldoan, ah, hindi. Bilin. Man lagi sila kakuha. Ang iyang mga gidikanan minan nito. Sa dalawang araw na paghahakot, kikita lang ang mga bata ng mahigit konti sa isang daan. Ang masaklap, kapiranggot lang ang napupunta sa kanila. 10 pesos. Ako, no, usang kabahe. Og sa akong kabahin lang. Gagbayra sa akong. Nan. Amo ka ma'am, tagsing ko raman. Og sa akong kabahin lang. Akong sa kabahin. Kuan man, hindi mo ko mga Magtagal kong tagal kong mama pila ihatag. Pila ka ihatag. Usahin ay tag. Tag jis. Pala ma, pang snack. Tagahan ko sa kong inahan. Sa isa ka barko, jis. Saba. Lama ko magbuola na sa kay jis rayatag. Sabot ko ming dua. Pero galing, nagtrabaho ito tagaan tag. Jis ako akong inahan, magmabuol, magkakadjisan niya, kapoy kayo. Pero kung una-una lang daan, pero saktong ginalayo. Ako nga, para maka-spill akong balik ba, saktong ginalayo. Pero magbuol ka ng taga-jis. <laughs> Wala rin pang snack. <laughs> Naruto. Ganon dili man ang mga bata makuha sa ilang sweldo. Kaya may ginikanan mo sila. Natural under of panguna, mother guna nila. Kaya natural, ginikanan guna nila. Nya, sila may ni hago, dili di sila may mukuha sa ilang sweldo. Under sila sa ginikanan. Ay bapa pagod sila. Dala na masal sa akin. Mangisog bang gonya. Wan, gusto niya pasunig patarbaho. Paspa sa trabaho para dali mo man. Dito, maaptan mi na diya na. Maghinay mi, maaptan mi na. Kanaugan mi, kasapaan mi. Pero di niya manapat. Ang sa mga ingisog. Eh. Ay na. Anong, nagmay diya, og di nakagawa ng tagtrabaho, ulian na lang na. Muna yung sulti na katugana dyan. Ah, kaya gagmay mong god. O, tarbaho. Makalanan mo din gagmay ko kay. Sunod mong gunagod, sunod dyan. Di man rin matraka itong gamay kay. Paan? Bukata. Butong makuan na yun. Madugay. Madugay. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ni Bobby. Minsan kasi, napansin namin ang pinakamaliit na bata sa grupo, si Ronald. 13 na rin si Ronald, pero maliit. Sinisikap niyang habulin ang timing ng kanilang maikling assembly line, pero halatang nahihirapan siya. Tinitiis ni Ronald, kitang-kita sa mga litrato ko. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi ko alam kung Paano? Sa tinagal-tagal, hindi na nakayanan ng bata, humigay rin siya. pagkatapos ng dalawang araw na trabaho. Lalayo rin tayo. Lalayo rin ng kugo. Malaybog rin ka kasi muna na ang kakapoy eh. Lain ang magsakit din sa tagpogo. Mutolo. Lain. Nasa siyan. Lain ang kumaol, pagkabuntag. Maglibo ka kasi ang pati yung kumaol kay. Lain, hasta ilaw na mo, nagyanan mo. Ginawa, ginang mamilit na siminto. abog. Reklamo juga abog yun. Reklamo juga na kayo. Di ka na imang abog, usap po na maka, makadala o ka daw sa lawas. Kaya ko ang good. Parang, ah, abog suyop na to. mamit na to ilong, dere sa ilong, sa lalong. Lugos na kaginhawa din, ana. Nagsayo ko sa baba. Ma, ano ba, dito sa ilaw, ma. Pilit mo sa baga, good. Mga rin, tamigmas. Nawala, ulam na ba? Alas 3 ba? Upod mit balon. Amot ka sa una, sa una. Madagko may mga dagko may nagtrabaho diya. Kami mga mas mga sa mga mas. Mga donut na kon. Akong amahan, duro man pagpagminto sa una dit. Di man siya kagwanta sa abog. Undang siya, kuwan rin siya. Laur siya, lauran siya, nagat ng laur. Ano po yun? patuloy ang trabaho. Gusto kong daming mundang nga ng trabaho, ngita nila yung trabaho, ma'am. Gutom kayo? Anaway abog. Bisag unta, anaway abog, ma'am. Ako sa kamay ko, bisan Pwede lang sa pantago manarbaho. Siminto, basta kayo mabuhay akong mga ginikanan. Katabang ko nila ba? Sa kung sa trabaho ada, basta di ba yung trabaho mga dautan? Pay magbuhay mi, ma'am. Wala lang tanog, hular kami, makakita mi. Agalon nga maayo, tulad kami trabaho yun. Ang dato mo, ma'am. Buhay ko na may dito, ma'am. Mga plan kami trabaho ba? Ah, Pobre gumi. Nagay trabaho na kita, alam dito, ma'am? Nagay nga kita dito nga. Pag na kayo makita mo, padali naman sila mo, bago makatunay sila. Sa manday klaseng sabaw, yung gusto. Sa unsa, basta kayo, basta magbaboy lang, baka na tiglagog baboy, lagog manok. Sa unsa ka mo, basta unsa ano, ah. ka mo, basta kayo. Sa unsa ka mo, basta kayo. Wala, mabuhay lang magigikan, report pala na patunta nga, abo kayo, kadaot, na. Bahala unsa ta bahalag likod basta ka dili ang abo. Bahala ka og kamay ra Ano, bahala gamay kilo para mabuhi lang. Sa wakas, naubos din ang laman ng barko. Nadiskarga rin nila ang labing dalawang libong sako ng semento. Pagod na pagod sila noon at gutom na gutom pa, pero hindi talaga maalis sa kanila ang kasiglahan ng kabataan. Alina, naging malinaw sa akin ang isang bagay. Minsan lang nila mararanasan ang mahiwagang yugto na ito. Sa buong buhay nila, ito lang ang panahon na pwede silang makapag-aral at makapaglaro at huwag mabugbog sa sobrang bigat at dami ng tungkulin. Ilang taon na lang at lubusan na silang malulunod sa mundo ng paghahanap buhay. Pero sa ngayon, mga bata pa sila at karapatan nilang maging bata. Ang maramdaman ang pag-aaruga ng pamilya, ang makapaglaro, at higit sa lahat, ang makapag-aral para may karunungan at kakayahan silang dadalhin pagdating ng panahon. Ano ang gusto niyong trabaho paglaki niyo? Magangkot ko, ang kurson, padre, ang trabaho. Kayo na lang ang trabaho ba? lamay, pits, hindi ka nang nabugas. Ah, ko, nalitan og maning kamot sa eskwela, madako ko. Ako, ako yung kuang kurso yun, magado yun, para tigsoy ba na problema ba? Iniwan ko ang Bulawan, nakarga-karga ang hinaing at ang tawanan ng mga kaibigan kong kargador at ang alaala ng huling sinabi ni Bobby gusto daw niya maging abogado para magayos ng problema. Sana nga. Dahil hanggat hindi siya tumigil sa pagiging kargador, ay wala siyang maaasahan. Ang pag-aaral ang tangi niyang pag-asang makawala sa kahirapan ng buhay dito. Lahat sila ay nagsabing napilitan lang silang magtrabaho dahil sa kahirapan. Ang ugat daw ng child labor ay kahirapan. Totoo pero nalilimutan ng mga magulang na habang hindi nakakapag-aral ang mga anak nila dahil sa trabaho ay lalong lumalabo ang kinabukasan nila. Ang child labor ang siya rin nagpapairap. Pananagutan ng mga negosyante at mga asyenderong umuupa sa lakas ng mga batang manggagawa. Ganon din ang mga magulang nila at ng gobyerno na dapat magpaaral ng libre at mga laga sa mga karapatan nila bilang bata. Pero maski tayo ay may pananagutan din. Maski ako na karaniwang photographer lamang, utang ko ito sa kanila. Dahil habang walang nababahala sa kalagayan nila, o nanghihinayang sa kinabukasan nilang unti-unting nawawala, ay mananatili sila rito. At dadami pa.